じゃあおやさん塩2つに醤油1つ、お願いします、はい、あのね、えっと、月月にちょっと体壊して、あのずっと出てたわけじゃなくて今すぐやりますからねうんいいよゆっくりで 塩二つ塩二つはい醤油一つ、はい、マリネ液テねえー、からすみません今日は早かったの今日ね七時半あ七時半当早かったの ば下に会いたいって人いっぱいいるんだよね <laughs> いいよそれでさあのあれだ何時頃三時だな俺もちょっと来れねえしなさ動画撮んなきゃほら、ね、動画撮んなきゃ普通の時間に行くんだけどやっぱりほらちょっと迷惑になるかなと思うからさ、はいはい、着いた時間くる,、ね、来るからさ、ね、本当にありがとうだよ、うん <laughs> 日はね、うん、えー、と柏4月の1頃、うん、あのやっぱりあれ見たっつって、うん、柏から来てくれてそれから一番初めに来たのはやっぱりあの共同の人あはいはい新宿周りで、ええ、で小林さん何何回ぐらい週に来るのって言うからさ、うん、あの休みの前の時はいらっしゃるんですよって言って。 話したら、ええ、俺も小林さんに負けずに来るからな <laughs> ってでもね向こうからじゃね少なくたって1時間半ぐらいかかるよねかかるかかるねえ、うん、しかも電車賃使ってだよねえありがたいよねその人と 西新井の人とそれから熊谷の人と東松山の人はもう完全な常連になっちゃったねあ本当に、任されちゃうねねえありがたいよあとあのあの人もあの浅香の隣の駅なしたっけ和光和光うん和光の人はかあのあれで来るんですよ家族連れでへえ車で車でね 和光の人はあの毎週じゃなくて1か月に1回か2回、うん、4人で来てくれる、うんはい、どうも。どうもすみませんね。本当にありがとうございました。しまたよろしくどうぞ。ありがとうございます。 に。どうぞどうぞ。ください。お袋いるから後ろ座らせてもらおうかな。あ、そうですね。うん、ここへ今食べられるにしてありますから。うん、まだ夕ご飯食べてなかったんですか？ええ、日本今終わりですから。あ、そうですか。悪りね。本当にとんでもない。 Oh, thank you. 後ろ座らせてもらうお袋いるから。う人座れますよ。ね、お願いします。 りなさい。交代になるんだけそうですか。でね、まあ新しい人も変わるんだけど、4月から。はい。はい、でまたでももうまた来年また予定は入ってます。9月よろしくお願いします。こちらこそ。いやでも久しぶりにやって食べ <laughs> たかったです。に来れたから。うん。この前からも終わってたこと <laughs> 元気で。ありがとうですよ。あのね、本当ありがとうですよ。女性は奥さんも知っててね、はい、ねありがたいです美味しい美味しいありがとうございました 出しかできないんですとんでもないですよ。とんでもないですよ。でも準備はもう、はいもう5月ぐらいから準備はねえ、あれ大変だよね、あれね。本当そう思います。みんなもうはい。仕事持ってながらやってるからそうですね。でボランティアだかはい。毎年毎年管理が変わるんですよあ、そうですよねバーが、はいメンバーが。変わっても、はいまあ いつ頃に連絡して、はい、こういうふうにすればって、そこはもう引き継ぎで塩美味しいねスープの味がね分かってね で、よいしょ。こんばんは。いつもありがとうございます。 ごちさまでございました。大変ですね。わかりました。これ大盛り。大盛り。うん、はい、わかりました。あ、これですね、いただせます。すみません。すみません。これ麦茶飲む。袋。麦茶飲む。あ、な。 電話すから。わかりました。言わないの。いや、とんでもないですよ。早い時間だな。うん。あ、いいでっありがとうございました。こそ本当にありがとう。 やとんごちそうさまどうも